trás Me move para trás Algo que faz Ele conduz Rodando por aí Temos que beber nos sonhos pra nenhuma Hoje não me importa

is Thank you.